aqui mais uma vez, vocês devem estar se perguntando o que, é que você vai fazer com, essa, com esse balão? Aqui hoje, com essa princesa, com essas bexigas, a gente vai fazer um biquíni de princesa, né produção? Sim! Então, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem seu like e se inscreverem para não perderem toda diversão. Então, vamos esperar. Já deu seu like? Então, tá bom. Vamos lá! E a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher alguns desses balões. Então, eu vou fazer o biquíni com essas bexigas aqui coloridas. Tem um que parece de tirig. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu ver por aqui. Consegui! Olha que bonita, gente. Parece de trig, né, produção? É, parece muito bonito, né? É. Então, a gente vai pegar a tesoura. Gente, se for uma tesoura com ponta ou um estilete, tem que pedir a ajuda de um adulto. Eu tô usando uma tesoura sem ponta, por isso que eu não preciso da ajuda da produção, né? Né, produção? Sim, mas qualquer coisa, estarei aqui. fiz, gente. Pessoal, e vocês não adivinham com que eu vou fazer é, esses pequenos Eu vou deixar pra trás, ó. Eu já vi. E agora é a hora de mostrar quem é. É uma princesa! E antes de mostrar todos os detalhes, olha, tem uma varinha. A gente vai fazer o biquinho. Então, vamos deixar a princesa para trás. E vamos continuar o nosso vídeo. Aqui. Tá terminando, gente. Essa é a parte de cima ou de baixo? A de baixo, né, produção? Será que vai ficar bom de tamanho? Será que vai combinar com ela? Ela vai parecer. Ela ficar parecendo a Mulher das Cavernas. Não, <laughs> a, aquela do filme Os Homens das Cavernas, aquele desenho. Ah. Olha, gente, não parece de Tigre. Opa! Não, fiz errado. Devia então, ser reto. Cortar com Gente, olha como ficou bonitinho. Agora é a hora de fazer o buraco pra perna, porque senão onde a boneca vai pular a perna, né, produção? Sim. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai pegar a bexiga, vai pegar essa pontinha e vai dobrar com a outra. Não importa se assim, emborrar o tamanho. É só pra se divertir em casa é muito legal, mas tem que ter cuidado se for com estilete. Tem que pedir ajuda pro papai ou pra mamãe. Ai, consegui é dobrar. Agora botar a tesoura nesta ponta. Deixa eu dizer pronta. Agora cortar. Tem que ter cuidado com a tesoura se for de pau. Esse é o que? O biquinho, né? É, o biquinho. Olha como ficou bonito, gente. Uau. Agora a gente vai fazer a parte de cima, que é biquíni, né? Claro. E aí usa o que a parte de... O mesmo pedaço? É, o mesmo pedaço. Aproveita mesmo mesma mexiga. Que lindo. Sim, ó, mas eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. É bom que não é desperdiça, né? Olha a produção, gente. Olha a produção. Olha a produção, como ficou bonito. Vou fazer esse detalhe aqui, ó. Assim, tipo uma montanha. Fica bonito, né, produção? Vai. Tem que dobrar em volta da tesoura, gente, pra que não emborde, né, produção? Pra não sair torto. É, pra não sair torto. Eu não sei falar. Tá Deixa eu falar. Tá quase lá, gente. Ih, só falta um pouquinho. Hum, tá quase lá, gente. Só falta um pouquinho. Obrigado. Ah, deixa eu ver se ficou bonito. Olha, gente, como ficou bonito. Então agora vamos vestir nela? Só resta saber como é que vai, como que ela vai ficar. Será que vai dar nela? Peraí, gente. Se a gente fazer o biquíni ficar mais bonito. Como? Como? A gente vai pegar outra vestida. Por que você fazer isso? igual, vai fica tá muito pequeno o cordãozinho de pescoço, né? Tem como ficar bonito? Tem. Tá, vamos lá. Tem outra bexiga. Gente, olha que bonito. Tem um detalhe laranja aqui, ó. Acho que vai combinar muito com esse laranja, porque, ó, aqui tem um detalhe laranja produção. Olha isso, gente. E você vai fazer o que com essa parte aí? Eu vou fazer não pensem que é outro biquinho, porque não é, tá bom, produção? É pra ficar mais legal? Não, é pra ficar mais legal nessa parte de cima. Ah, tá. Que eu vou fazer um detalhe no pescoço. Não tem aquelas bonecas que tem biquíni assim com um detalhe no pescoço segurar? Tem. Vou fazer isso. Ah, tá. Acho que Vai ficar bom. Também vai. Porque eu já fiz uma vez e funcionou, gente. Ai, não tô conseguindo. uh, tô conseguindo agora vai, vai. Consegui. Então, pessoal, agora a gente já terminou de cortar. Agora eu vou cortar aqui. Aqui, ó. Vocês devem estar se perguntando. Laila, por que você está fazendo a parte de cima? Se vai cortar não, gente, não é isso, é outra coisa. Então, terminamos. Então agora a gente vai tirar o vestido dela. Com licença, princesa, deixa eu tirar essa balinha aqui. Gente, a produção já me ajudou, ó. Agora a gente só puxar pra baixo. Tadã! <gasps> Olha o sapato, gente, que linda! Azul, vamos tirar? Vamos ver se tira. <gasps> Tira! Vamos tirar o outro pra poder vestir por baixo, né, gente? que não vai dar não essa calcinha. Porque ela, é, é, ela é muito grande. Ah, vamos tentar, né, gente? Não custa tentar, né, produção? Sim, tentando a gente consegue. É, ui, ui, tá difícil. Gente, olha como ficou depois, 15 horas depois, uma hora, hora é tigre, né, produção? É uma tigre. Agora é a parte de cima, que também vai por cima. E também vai por baixo. Porque eu acho que não dá pra botar assim por, por a cabeça, porque a cabeça dela é muito grande, né, produção? Sim. Então, vamos lá. Produção, você pode me ajudar a segurar a boneca? É claro, tô indo. Pessoal, olha como ela ficou. Depois de tantas horas de descanso, né, descanso não, pausa. E agora é hora de fazer o detalhe, eu já fiz esse detalhe, pessoal. a lista de cima, foi? Produção. Foi, ficou maravilha. Então, vamos voltar com outro detalhe, é branco. Ah, mas o que você vai fazer com esse detalhe? Produção, você já vai ver. É uma alça de pescoço, assim, de segurar. Ah, você vai fazer uma alça? Sim, de pescoço. Eu não sei não, hein? Será que vai ficar bom? Não sei, produção. Pode me ajudar aqui, ou Oi, produção. Gente, olha como ficou depois de tantas flores. Olha como ficou esse biquíni lindo. Acabou não. Porque ainda falta calçar esses sapatos e esse colar que eu fiz. Como aquela coisa que não deu certo pra fazer isso. Mas com outra Cadê outra? Não, a mesma. Olha aqui, olha a parte de trás. Parece um biquíni, mas quando vira, é bonito, né? Agora vamos caçar os sapatos e botar o, o é, meu colar. Que não precisa de Olha que linda. Agora só falta preparar o, é, o, o colar doido. Olha, olha como fica bonito. E essa é a minha mala de verão indo pra praia. E olha como ficou bonito. Olha que ficou bonito mesmo, é? E se vocês quiserem ver mais vídeos fazendo roupa de bexiga, já deixa nos comentários aí embaixo, hein? Deixa o like e se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo. Ah, e eu vou e a princesa vai fazer uma mágica para vocês fazerem um monte de likes. mim, tim, tim. Faça um monte de likes para mim. Vocês deram like já? Então, deixa nos comentários se vocês já deram. Aperta o botão do sininho e vai lá nas minhas redes sociais que lá vai ter um monte de vídeo. Beijão para todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi muito legal. Tchau, tchau. Hum. Hum.